पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं बता बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं कौन है तेरा मालिक नाम बता उसका Так дайте пацанам посчитать потери Суммы нули погибают на сцене Снова один прогуляюсь без тени Заливаю лик, поцелуй на шее Эй, эй, карты дома Правый назад, 時計がない